¿Cuántas mujeres aparecen en la fotografía? Ninguna, ¿Cuántas están sentadas en las escaleras y cuántas llevan un ramo de flores? Ah, no, pero eso es una gran foto. Tu tío. ¿Esa es la voz de Rusia? Calla. Sí. Ah, son los números del cantado. ¿No? No, yo digo el seis, Tira, ah, ah, Cristian eh. habla muy raro, A ver. En sobran tres. Calla. Es. Cero. Cero. Cero. El número cero. No, ja, però és que... això ho hem d'aconseguir, eh? Perquè eh? Eh? Si vaig, si vaig fent així perquè sí, és trampa. L'objectiu és obrir. l'aplicació és amb, una de, amb un codi QR aquest o oh, això. No. Un, un mitjà feo de esos de Stranger Things. De districte no és judicial a les 712. 712 ja ho hem provat és. A veure... Potser està mal feta. No, està així perquè per internet és així. Vaya rayada. Las más ancianas del pueblo cuentan que aquel hombre del pelo blanco ¿eh? desapareció tras el destello de la luz amarilla. Mira, aquí no se queda un tío un pelo blanco. Es que sí. Eh, Hola! ¿Cuál era la inicial? Ens ho hem de buscar per internet i posar-ho a l'aplicació. Mira això. Sí, me sortia això. I aquí se tancava. No. Vale, digueu-me què he de buscar. Com si ja fos un, un vídeo així. Perquè aquí no hi ha ningú, no? Proveu 000. No, ja no provo. No. Ah. Iglesia de madera de San John Chrysostom. Busco el seu perfil de Rowney, veus? Mira, que de veritat, també vosaltres, Alexander Kopachek. Una, dos, I quantes tres? Tres. Felicitats, heu aconseguit superar el level 2 d'aquesta aventura. Ja us queda menys per aconseguir ser Master of Communication. I en cas que sigueu capaços de derrotar el doctor Zivago, per ara no ho no ho ha aconseguit ningú. Toma, ara lees tú. Joder. Segons informa el intel·ligència, d'Intel·ligència, Yuri Sivago, terrible doctor, serà per la vostra...